මධ්‍යම රාත්‍රිය සිට ක්‍රාත්මක වන පරිදි ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල පහළ දමා තිබෙනවා. එය අනුව කිලෝග්‍රෑම් දොළහ දශම් පහ ගෑස් සිලින්ඩරයක් රුපියල් එදහස් පහක මිලකින් පහළ දමා ඇති අතර එහි නවමිල දැක්වෙන්නේ රුපියල් තුන්දහස් සත්සිය තිස් අටක් ලෙසයි. කිලෝග්‍රෑම් පහ ගෑස් සිලින්ඩරයක් රුපියල් හාර්සිය දෙකක මිලකින් පහළ දමා ඇති අතර එහි නවමිල රුපියල් එදහස් පන්සිය දෙක දක්වා පහළ දමා තිබෙනවා. මේ අතර කිලෝග්‍රෑම් දෙක දශම තුන ගෑස් සිලින්ඩරයක් රුපියල් එකසිය අසූතුනකින් පහළ දමා ඇති අතර එහි නවමිල දැක්වෙන්නේ රුපියල් හත්සියක් ලෙසයි. දෙදහස් විස්ස වර්ෂයේදී දොළහිදශම් පහ ලිට්‍රෝ ගෑස් සිරින්ඩරයක දළ මිල වූයේ රුපියල් එදහස් හාර්සිය අනුතුනයි. මෙම මිල තුන්ගුණයකට වැඩියෙන් ඉහළගියේ දෙදහස් විසි දෙක වසරේදී. එ අනුව රුපියල් එදහස් හාර්සිය අනුත්තුනකට පැවති කිලෝග්‍රෑම් දොළහදශම් පහ ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරය රුපියල් හාර්දහස් නමසය දහය දක්වා ඉහළගියා. ඉහළගිය මුදල් ප්‍රමාණය රුපියල් තුන්දහස් හාරසිය දහතුනයි. දැන් අද සිදුවූ මිල අඩුකිරීමත් එක්ක කිලෝග්‍රෑම් දොළහයි දශම් පහ සිලින්ඩරයක් රුපියල් එද්දහස් පහකින් මිල අඩුවුණා. එය අනුව නව මිල සටහන් වන්නේ රුපියල් තුන්දහස් හත්සිය අසු අටක් ලෙසයි. මිල අඩුවෙනකොට මිල වැඩිවෙනකොට ඒ ලෝක තත්ත්වයන් ලෝක ප්‍රවණතාවයන් සැලකිල්ලට අරගෙන පාරිභෝගිකයන් අතට දෙන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රතිලාභය දෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අපි නිරන්තර අවධානයකින් පසු වුණා. ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල ශක්තිමත්වීමත් අඩු වැඩි වශයෙන් මේ කාරණයට බලපෑවා. ඉදිරියේදීත් බලාපොරොත්තු වෙනවා තව ටික කාලයක් හෝ මේ මිල ගණන් මේ මට්ටමට හෝ මීටත් වඩා අඩු මට්ටමකට ගේන්න පුළුවන් හැකියාවල් තියෙනවද කියන එක අද එක්දස් පහකින් විතර අඩුවෙන ප්‍රධාන ගෑස් සිලින්ඩරේ මං හිතන්නේ ලිට්‍රෝ ගෑස් ඉතිහාසයේ අපි අත්දකින විශාලම මිල අඩු කිරීම කරන්න පුළුවන් වුණා. ලිට්‍රෝ ගෑස් සාහිත්‍යයේ මම ඉන්නකන් ආයි පාඩු ලබන්නේ නැහැ. මම ජූනි මාසේ 15 වෙනිදා වැඩබාරගත්ත දවසේ ඉඳලා ජූලි මාසේ ඉඳලාම ලිට්‍රෝ ගෑස් සාහිත්‍යයේ ලාභ ලබනවා. ඊළඟ පාර කොයි විදියටද වෙන්නේ කියන එක නිශ්චිත වශයෙන්ම කියන්න දැන් වෙලස්සන වැඩි. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මිල ගණන් මේ විදියට හොත් යම්තාක් ප්‍රකට තවත් අඩු කරන්න පුළුවන්ද කියන උපකල්පනවල ඒ බලාපොරොත්තුවෙන් තමයි අපි ඉදිරියට වැඩ කරගෙන යන්නේ. රුපියල තව ශක්තිමත් වුණොත් ඉදිරියේදී තවත් ඒ වාසියව අපිට ජනතාවට දෙන්න පුළුවන් වෙයි. අපි අවශ්‍ය තොග වැඩි වශයෙන් උත් අපි ගබඩා කරලා තියෙන ගෑස් ඇති තරම් තියෙනවා. මේ සිංහල අවුරුද්දට විතරක් නෙමෙයි ලබන සිංහල අවුරුද්ද වෙනකම්ම අපිට ඒ ගෑස් තොග මොනවා පරිදි තියෙනවා කියන එක ආයි ස්ථිර කරලා කියන්න පුළුවන්. සමහර සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයක් තියෙනවා මේ අපේ රටේ මැතිවරණයෙම ලං වෙලා කියලා එහෙම එකක් ඊයක් එහෙම එනකොට නොයෙකුත් නොයෙකුත් විදිහට බඩුවේ අඩු වෙන මේකත් එහෙම එකක් දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රවල අපි ඇලි ගැලිලා නෑ ගෑස් කර්මාන්තයට අදාළ වගකීමක් විතරයි අපි ඉෂ්ට කරන්නේ මැතිවරණයක් හෝ එහෙම නැත්නම් දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයකට අදාළ කාරණා අපිට ඇත්තටම රඟු වෙන්නේ නෑ අපි මේ වගේ කාර්යයක් කරගෙන යනකොට අපිට වෙන යටි අරමුණක් නෑ. මීට සමගාමීව ලාෆ් ගෑස් මිලගණන්ද සංශෝධනය කරති වෙනවා. එය අනුව කිලෝග්‍රෑම් දොළහයි දශම් පහ ලාෆ් ගෑස් සිලින්ඩරයක් රුපියල් එදහස් දෙසිය අනුවකින් මිල පහළ දමා ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් තුන්දහස් නමසය අනුවක් දක්වා පහළ ගිය. ලාෆ් කිලෝග්‍රෑම් පහ ගෑස් සිලින්ඩරයක් රුපියල් පාන්සිය දාසයකින් මිල පහළ දමා ඇති අතර එහි නවමිල දැක්වෙන්නේ රුපියල් එදහස් පන්සිය අනූහයක් ලෙසයි. අපි බලාප බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ලෝකවෙන්ද පෙළේ මිල තවදුරටත් පහළ යාවි කියලා ලබන මාස කීපය ඇතුළත. එහෙම වුණොත් අපිට හැකි වෙනවා තවදුරටත් ලාෆ් පාරිභෝගිකයන්ට සහනදායි මිලකට ගෑස් නැවත ලබා දෙන්න. අපිට ඉදිරියේදී තවදුරටත් ගෑස් මිල අඩු කිරීමේ හැකියාවක් ලැබෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.